लिब्रे अफिस क्याल्कको इन्सर्टिङ इन स्प्रेडसिट्स स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी यी कुराहरू सिक्छौं चार्टहरू रचना सम्पादन र फर्मेटिङ गर्न चार्टहरू रिसाइज गर्न र सार्न यहाँ हामी उबुन्टु लिनक्स संस्करण 10.04 र लिब्रे Suite सुइट संस्करण 3.3.4 प्रयोग गर्दै ल हामी लिब्रे अफिस क्याल्कमा विविध हेराइको विकल्पहरु बारे सिकेर सुरु गर्छौं चार्टहरु पाठकहरुमा जानकारी पुर्याउने सशक्त तरिका हुन सक्छ लिब्रे अफिस क्याल्कमा तपाईको डाटाको लागि विविध चार्टका ढाँचाहरू उपलब्ध छन् क्याल्कको प्रयोगले तपाई चार्टलाई धेरै हदसम्म अनुकूल बनाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो पर्सनल फाइनान्स trackerओडीएस सेट खोलौं र सिटमा सूचीकृत प्रत्येक वस्तुहरूमा खर्च गरेको रकम भरौँ हामी सेल रेफरेन्स E3 मा क्लिक गर्छौ र रकममा 6500 टाइप गर्छौ अब कोलम तल गर्दै सेल रेफरेन्स E4 E5 E6 र E7 मा 1000 625 310 र 2700 टाइप गरौँ अर्को हामी सिटमा सूचीकृत प्रत्येक वस्तुहरुमा प्राप्त भएको रकम भर्ने छौँ त्यसैले सेल रेफरेन्स F3 मा क्लिक गरौँ र रकममा 500 टाइप गरौँ अब यो कोलमको तल जाँदा F4 F5 F6 र F7 मा 200 75 10 र 700 टाइप गरौँ अब यो टेबलको लागि चार्ट कसरी बनाउने सिकौं चार्ट बनाउनको लागि हामी सुरुमा चार्टमा राख्ने डाटालाई छान्छौं त्यसैले सेल एसएन मा क्लिक गरौं र माउस बटन नछोडी कर्सरलाई 700 रहेको अन्तिम सेल नभेटिएसम्म तानौं अब मेनु बारको इन्सर्ट विकल्पमा क्लिक गरौं अनि चार्ट विकल्पमा क्लिक गरौं हामी मिति सहितको डिफल्ट चार्ट वर्कसिटमा राखिएको देख्छौं त्यही समयमा चार्ट विजार्ड डायलग बक्स खुल्छ चार्ट विजार्डले डिफल्ट चार्ट छानिएको देखाउँछ यो डिफल्ट चार्टले हामीले चार्ट विजार्डमा गरेको फेरबदल अपडेट गर्छ चार्ट विजार्ड डायलग बक्समा मुख्य तीन खण्डहरु रहेका छन् चार्ट चार्टको प्रकारमा रोजाई र प्रत्येक चार्टको प्रकारमा विकल्पहरू सेट गर्दा संलग्न हुने कदमहरू 3D लुक विकल्पमा ठिक गरी हामी चार्टलाई 3 डाइमेन्सनमा देखाउन सक्छौं यी विकल्पहरू प्रयोग गरौँ हामी choose a chart type field मुनिको बार विकल्पमा क्लिक गरौँ नमुना चार्टहरूले डाटालाई बार फर्मेटमा देखाएको हेरौँ यसै गरी हामी अन्य विकल्पहरू जस्तै पाई एरिया र बबल क्लिक गर्न सक्छौ र choose a chart type field मुनिको अन्य विकल्पहरू र चाहिएको चार्टको प्रकार पनि क्लिक गर्न सक्छौं स्टेप्स विकल्पभित्र हामीसँग डाटा रेन्ज नामक अर्को विकल्प छ यो विकल्प प्रयोग गरेर हामी आफै चार्टमा प्रस्तुत गर्न चाहे अनुसारको डाटाको सीमा सम्पादन गर्न सक्छौं प्लटिङ डाटाको डिफल्ट विकल्प डाटा सिरिज इन कोलम्स हो हामी डाटा सिरिज इन रोज प्रयोग गरी चाहे अनुसारको डाटा प्लट गर्ने तरिका बदल्न सक्छौ यो हामीले आफ्नो डाटा देखाउन चार्टको स्टाइल जस्तै कोलम प्रयोग गरेमा उपयोगी हुन्छ अन्तमा हामी कुन प्रयोग गर्ने छान्न सक्छौ फर्स्ट रो एज लेबल वा फर्स्ट कोलम इज लेभल वा दुबै चार्टको अक्षहरूमा लेभलको रूपमा त्यसपछि कोलमको डाटा क्रममा पुनः क्लिक गरौँ अब हाम्रो साधारण चार्टमा यदि हामी रिसिप्ट हेडिङ भित्रको डाटा हटाउन चाहन्छौँ भने हामी पहिले डाटा रेन्ज फिल्ड भित्र क्लिक गर्छौँ र त्यसपछि डलर ए डलर $1 देखि $F $7 डलर $A $1 देखि $D $7 मा डी डलर अब रिसिप्ट भित्रको डाटा चार्टमा नदेखिएको याद गरौँ अर्को डेटा सेल्सले के गर्छ हेरौँ यहाँ हाम्रो स्प्रेडशीटमा रहेको सम्पूर्ण डाटाको पंक्तिहरू जनाउन पाँच पंक्तिहरू रहेको याद गरौं एड र रिमूभ बटनहरूले हामीलाई चार्टको पंक्तिहरूमा डाटाहरू थप्न वा हटाउन दिन्छ हामी अप र डाउन बटनहरू प्रयोग गरी डाटा पूर्ण क्रममा राख्न सक्छौं ल कुन र कसरी डाटा चार्टमा देखाउने भनेर छानिसकेपछि डायलग बक्सको फिनिस बटनमा क्लिक गरौँ हामी स्प्रेडसिटमा चार्ट राखिएको देख्न सक्छौं स्प्रेडसिटमा कसरी चार्ट राख्ने सिकेपछि हामी अब लिब्रे अफिस क्याल्कमा चार्ट कसरी फर्म्याट गर्ने सिक्ने छौं फर्म्याट मेनुमा फर्मेटिङ गर्ने धेरै विकल्पहरू हुन्छ र चार्टको रूप परिष्कृत गर्ने विकल्पहरू हुन्छन् स्प्रेडशीटमा इन्सर्ट गरेको चार्टलाई फर्म्याट गरौँ त्यसैले चार्टमा दोहोरो क्लिक गरौँ जसले गर्दा चार्ट ग्रे रङको बोर्डरले घेरिन्छ यो एडिट मोडमा छ अब मुख्य मेनुको फर्मेट विकल्पमा क्लिक गरौँ तपाई ड्रप डाउन मेनुमा अनेक फर्मेटिङ विकल्पहरू रहेको देख्नुहुन्छ जस्तै format selection position and size arrangement chart wall chart area र अन्य धेरै यिनीहरू चार्टको स्थान मिलाउन पृष्ठभूमि र शीर्षक मिलाउन र फर्मेटिङ गर्न प्रयोग गरिन्छ हामी बिस्तारै बारम्बार प्रयोग हुने फर्मेटिङको विकल्पहरू सिक्नेछौं फर्मेट सेलेक्सन विकल्पले चार्ट एरिया हेडिङ भएको डायलग बक्स खोल्छ त्यहाँ भएका तीन ट्याबहरू हेरौं बोर्डर्स एरिया र ट्रान्सपरेन्सी डिफल्टमा बोर्डर्स ट्याब छानिन्छ चार्टको बोर्डरको शैली र रंग बदलौं यसो गर्न स्टाइल फिल्डमा क्लिक गरौँ र कन्टिन्युस छानौं त्यसैगरी कलर फिल्डको ग्रिनमा क्लिक गरौँ अब ओके बटनमा क्लिक गरौँ यसरी चार्टको बोर्डर शैली र रङ बदलिएको याद गरौँ टाइटल विकल्पले चार्टको शीर्षक र यसको अक्षलाई फर्म्याट गर्छ विकल्पले चार्ट बनाउने लाइनहरूलाई फर्म्याट गर्छ टेक्स्टको फन्ट पनि दुबै x र y अक्षहरूमा देखा पर्छ यी सबै विकल्पहरूले के गर्छ भन्ने जान्न यिनीहरूको पछि खोज गरौँ क्याल्कले चार्ट क्षेत्रको पृष्ठभूमि बदल्ने एउटा विकल्प दिन्छ चार्ट क्षेत्र भनेको मुख्य शीर्षक र की समावेश भएको चार्ट ग्राफिक क्षेत्र हो चार्ट क्षेत्र फर्म्याट गर्न फर्म्याट विकल्पमा क्लिक गरौँ र चार्ट वाल छानौँ तपाईं चार्ट वाल हेडिङको डायलग बक्स देख्नुहुन्छ स्टाइल फिल्डमा कन्टीन्युअस देखिन्छ किनकि यो हाम्रो अन्तिम विकल्प हो कलर फिल्डमा रेड क्लिक गरौ हामी साइजलाई 0.20 सेन्टिमिटरमा बदल्छौ अब ओके बटनमा क्लिक गरौ हामी चार्ट क्षेत्रको शैली र रङ बदलिएको देख्छौं अर्को हामी चार्टमा तत्त्वहरूलाई कसरी रिसाइज गर्ने र सार्ने सिक्ने छौं चार्ट रिसाइज गर्न नमूना चार्टमा क्लिक गरौ हामी चार्ट वरिपरि हरियो ह्यान्डल देख्छौं चार्टको साइज बढाउन वा घटाउन चार्टको चार कुना मध्ये कुनै एक कुनामा एउटा मार्करलाई क्लिक गरौ र तानौं चार्ट सार्न पहिले चार्टमा क्लिक गरौ अब कर्सर चार्टको माथि चलाउनुहोस् कर्सर हातमा बदलिन्छ क्लिक गरी चार्टलाई चाहेको स्थानमा सारौँ अनि माउस बटन छोडौँ हामीले चार्ट सारेका छौँ अर्को हामी position and size dialog box प्रयोग गरी चार्ट रिसाइज गर्न छौं फेरि चार्टमा क्लिक गरौँ अब चार्टमा राइट क्लिक गरी कन्टेक्स्ट मेनुबाट पोजिसन एन्ड साइज छानौं position and size dialog box देखा पर्छ यसको अनेक फिल्डहरूले चार्टमा x र y को स्थान साथै यसको चौडाई र लम्बाई राख्न सकिन्छ हाम्रो चार्टको लागि x लाई 1.00 र y लाई 0.83 मा सेट गरौँ ओके बटनमा क्लिक गरौँ हामीले चार्टले चार्ट क्षेत्रको आफ्नो स्थापित मानहरू अनुसार आफै आफ्नो स्थान मिलाएको देख्छौ यसरी हामी यस स्पोकन ट्युटोरियलको अन्त्यमा आइपुगेका छौं संक्षेपमा हामीले यो कसरी गर्ने सिक्यौं चार्ट रचना सम्पादन र फर्म्याट गर्न हामीले स्प्रेडसिटमा चार्टहरू कसरी रिसाइज गर्ने र सार्ने पनि सिक्यौं बोध कार्य तपाईको practiceods स्प्रेडसिट खोलौं डाटामा एउटा पाई चार्ट इन्सर्ट गरौँ चार्टलाई रिसाइज गरौँ र यसलाई सिटको तल दायाँ पट्टिको कुनामा सारौँ तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईको ब्यान्डविड्थ राम्रो छैन भने यसलाई डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ थप जानकारीका लागि कृपया spoken tutorialorg मा सम्पर्क गर्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यस मिसन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ spoken nmeict इन्ट्रो यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार